e torna a Vignali che è un bel paese. Oh. A chi facci due volte lo stesso sbaglio, a chi mostra sempre i soliveti, a chi ripeti sempre la stessa cosa, a chi ripeti sempre la stessa cosa, a chi ripeti sempre la stessa cosa, ci si rispondi e torna a Vignale. Di fatto, o Salvatore ci conta che un scatolaggio, boh, un scatolaggio e un dragolino. Si andai a vendere i sopignati in un paese di Vignali. Vignali si trova in una costiera, a riva Manca di Golo. Mentre in un momento di distrazione, due zitelli, ah, due zitelli, a di la franca, due merdosi, due zitelli hanno dato una cata, un colpo d'acqua, a un tinto mulo, che non aveva domandato nulla. Un mulo si ne scappò galoppando spanticando i pignati. Qualche mese dopo, o scatolaggio riveniva in un Il mulo si avviò verso il Vignale, ma l'uomo, non si era scordato di un colpaccio, rimise usò mulo in una strada buona, dicendolo «Dai, torna a Vignale, che è un bel paese». Un'altra versione dice che o scatolaggio si era scordato di, un colpaccio e dei e che, giunto in vignale, ebbe l'hanno arrivato il colpaggio. Tanto, oggi, quando si vede i match della sera, e beh, si può dire, eh? e torna a vignale.